टीम इंडिया के कई पुराने क्रिकेटर मैदान पर अपनी काबिलियत दिखाने के बाद राजनीति के मैदान में उतरे इससे अच्छे परिणाम सामने नहीं आए क्योंकि अधिकांश क्रिकेटर राजनीति की लंबी पारी खेले बगैर ही क्लीन बोल्ड हो गए अब एक और क्रिकेटर अपना बल्ला टांग कर राजनीति के रास्ते पर निकल पड़ा है ये क्रिकेटर टीम इंडिया का सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर है जिन्होंने गुरुवार को भाजपा का हाथ थाम लिया है क्रिकेटरों की तुलना में बॉलीवुड के कई सितारे आज भी राजनीति में चमक रहे हैं आज कई राजनीतिक पार्टियों में बॉलीवुड के सितारे सितारे चमक रहे हैं इनमें मंत्री सांसद प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं चूंकि गौतम गंभीर क्रिकेट में एक बड़ा नाम है भाजपा ने इनके नाम का फायदा लेने के लिए पार्टी में इन्हें शामिल कर लिया है पार्टी उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी या स्टार प्रचारक बनाएगी यह आगामी दिनों में पता चल जाएगा वहीं से गंभीर की सक्रिय राजनीति का भविष्य तय होगा सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर एक इंटेलिजेंट और गंभीर क्रिकेटर हैं वे क्रिकेट को भली भांति जानते हैं लेकिन देश की राजनीति में हिस्सा लेना कोई आसान काम नहीं है जैसे क्रिकेट में करियर बनाने के लिए एक शतक लगाना भी बड़ी चुनौती रहती है ठीक उसी प्रकार राजनीति में खुद को स्थापित करना भी एक मुश्किल पारी खेलने के समान है गौतम गंभीर ये अच्छी तरह जानते हैं कि टीम में बने रहने के लिए क्रिकेट के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ता है जबकि राजनीति में अपना मुकाम बनाना विपक्षों से निपटना आरोपों से बचना जनता को फेस करना विरोधियों पर हमला बोलना और पार्टी के कामकाजों को जनता के बीच ले जाना जैसे अनेक काम एक नए राजनेता के लिए कठिन काम है चुनाव में गंभीर के प्रदर्शन से उनका राजनीति का भविष्य तय होगा आइए जानते हैं कि राजनीति में आकर क्रिकेटरों ने क्या क्या किया है नवजोत सिंह सिद्धू से हम शुरुआत करते हैं फिलहाल अमृतसर पंजाब से लोकसभा सांसद हैं नवजोत सिंह ने 2004 में पहली बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करें तो पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 2009 में कांग्रेस से जुड़े और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव में खड़े हुए उस सांसद चुने गए कीर्ति आजाद पर हम आते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता भागवत झा के पुत्र कीर्ति आजाद भी भाजपा में लंबी पारी खेलने के बाद पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं इससे पहले भाजपा में रहते हुए दिल्ली की गोल मार्केट विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं इसके बाद वो भाजपा को टिकट पर दरभंगा संसदीय सीट से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए चेतन चौहान पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान नब्बे के अंतिम माह में भाजपा का हाथ थामा और, और उन्नीस में अमरोह उत्तर प्रदेश से संसद के लिए चुने गए हालांकि उसके बाद तीन बार उन्नीस सौ छियानवे और 2004 में उन्हें सीटों पर लगातार हार का सामना करना पड़ा बात करते हैं मंसूर अली खान पटोदी की तो पूर्व कप्तान पटोदी ने उन्नीस में विशाल हरियाणा पार्टी से टिकट पर गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा उन्नीस में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा इसके बाद भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा मनोज प्रभाकर की बात करें तो क्रिकेट के ऑलराउंडर कहे जाने वाले मनोज प्रभाकर ने उन्नीस में दिल्ली में आम चुनाव के दौरान अपनी किस्मत आजमाई और हार गए हम आते हैं विनोद काम्बली पर 2009 में राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया और लोक भारतीय पार्टी से टिकट लेकर विक्रोली मुंबई महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा चेतन शर्मा की बात करें तो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 2009 में बसपा से टिकट पर फरीदाबाद से चुनाव लड़े लेकिन उन्हें यहां भी हार मिली मोहम्मद कैफ की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के बाद 2014 में कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की है इन्होंने और 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फूलपुर इलाहाबाद से टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया बात करते हैं एस श्री संत की तो आईपीएल में मैच फिक्सिंग के कारण उनका समय से पहले ही क्रिकेट खत्म हो गया था और क्रिकेट के करियर के बाद उन्होंने 2016 में राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रखा और बीजेपी का दामन थामा अपने ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा सचिन तेंदुलकर की बात करें तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अप्रैल 2012 में राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार की लेकिन सक्रिय राजनीति से वे दूर रहे